Че ты уже ржешь, мы, нам пиздец. А вдруг не, да она хуй порвет. Ну погнали. Сколько на ней? 170 килограмм? Нет, давай ты сзади, я не могу. Ой, я говорю. Я люблю. <laughs> Давай, раз, два, три. oh. <laughs>